Thank mm. you. я буквально вчора или позавчора ходю тут по двору, сонечко світить, тепло, думаю, о, весною починає пахнути. Починаю планувати так, де що там строїть з весни, що перше починати, що друге. Е, що зарані підкупитися, треба по стройматеріалам. А тут сьогодні бачите що. Ось така погода. Борьку закидало. Боря, йди сюди. Ася. Сидіть! Ася, сидеть? Не, сидеть. Спрашивал из-за Борю. Боря у нас давно уже, лет 5 или 6. Тікай, Борь. Аська молода, ще й года нема. І оце ж він Аську буде крити. Ми взяли Аську спеціально для Борі невесту. Ну, щоб щенки були в будущем і так далі. Боря у нас ще не розв'язаний, він нікого не крив. Аська буде перша кого він покриє на наступний год. Ось така погода, корма колотяться. Зараз підемо наколотим кормов і підемо в сарай угадувати, скільки ж буде примерно веса 20 февраля у 5 місяців і в 6 місяців. І покажу вам італьянців. Молодець, молодець. Ай, хорош, хорош. Борька, йди сюди, йди. Ось так. Молодец, Асютка, така хальвоса, хальвоса, Аська, хальвоса, да? От, як ми з Аською танцюємо. Медленний. Тарай, тарай, тарарарарарай. Тран-тан-тан. Боря, давай з тобою. А Боря рэп любить танцювати. Боря, іди сюди. Боря, іди сюди. Боря, Боря, давай. Давай сюди, давай, Боря, іди. Давай, Давай, Боря, иди, иди сюда. Давай, Борька. Боря рэпер. Аська на медленно. Собаки. Скоро головешки вам будут. Будем тестировать топоры новые. Язык Аськи, щеки бори. Аськи делікатеси. Вчора друзі їм теж желізо поковували поросятам. Я не знаю скільки днів 20 було. Ну просто так поковували. Бо ми тут вчора займалися осімененням обізяни і покололи поросят і тих, і тих. Бо желізо остається, нікуди дівати, як ми. Хуже не буде. Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, обізянка у нас вже Сейчас даже проверю. Вчора і позавчора таке витворяло. Таке витворяло. Все. Вроді би вже не стоїть. О. У нас один день. Один день гуля, виходить, Да. І от вже третій раз її крим, вона загулі дуже проблемна. Тобто це як гуляє, кричить, витворяє отаке не стоїть в перший день, а на другий день вже типа стоїть, ну треба за нею попобігати. І пустив, я думаю, ж аматора пущу, попробую, може бить этот, покриє аматор, запустив сюди аматора. Вона його як як м'ячик кидає, так як в футбол грає, він літає по клітці тут кажу, пошли аматор, бо ще розірвуть. Малий він коротше, ще проти проти таких. Він от, допустим, маленьких покриє. А вже серйозних не покриє. Ефки, друзі, я почав замічати. По ефкам це взагалі другі свині. От в мене там різні були, там і різні породи, різні, різні поміці, різні гібриди. Ну, ефка, от допустим, тих, що я брав, це взагалі другі свині. Ну, взагалі по всім. По всім поведіння, потім е, прихотливість, це все це взагалі другі свині. І на внешній вид, вони як коні, вони здорові, длинні, швидко е, ростущі. Я їх, вони в мене на откормі ніколи не були. Все время їх держав на нормі, як і цих, але ростуть дуже-дуже хорошо. Тут у нас бойня за мамкини тить. Барашка, ну це просто якісь коні. Коники, стрибунці. Барашка завжди б'ється із вредіною. Да, барашка? Барашечка. Ось наші, бо давно не показував італьянців. Ось наші італьянці. Зараз я сюди зайду. Друзі, 20 числа февраля будемо їх звішувати. Будемо звішувати і з анфісиного виводка, їм буде ровно 5 місяців. І будемо цих звішувати італьянців, їм буде 6 місяців. І е, що я скажу? Анфісин виводок доганяє вже італьянців. Анфісин доганяє італьянців. Тобто ось будемо важити. Цим буде 5 місяців. І опять я буду важити ту, що і важив ось, і заура її зовуть. І зауру буду важити, хоча кабанчики з цього виводка, тут 4 свинки. А це кабанчики три штуки. Кабанчики будуть покрупніше, ніж ті свинки. Тому свинок так і продовжуємо важити. Це буде їм скоро 5 місяців, 20 числа. Та ну, грубо говоря, вже через через 8 днів. Через 7 днів буде вже їм 5 місяців. Етім, а етім через 8 днів. 6 місяців. Зараз я вам примерно покажу. От які вони стали, просто щоб ви розуміли. П'ятачок. Ось п'ятачок. От які вони стали просто. Іди сюди. Іди, іди. От скоро 6 місяців. Ну я думаю, якщо в нас було 124 у 5 місяців этих, Кілограм 160-170, я думаю, должно бути. І Верка теж з ними підтягнулася. Е, корм постійно у них є. Верка теж підтягнулася хорошо. У неї вже був загул. В перших числах вона перегуляла. Другий раз її вже покриємо. Десь в 20-х числах у неї має бути повторний загул і ми її покриємо. Ну ось такі. Ну я кажу, ну як ви думаєте, напишіть своє мнення, скільки 6 місяців у них буде вес. То, то ми важили 124 свинка, а це вже підуть кабанчики. І ну я думаю, кілограм 160 будуть, 170. О, дивіться, ну що тут балакати. Да? Ось взагалі м'ясний оцей. Ну що таке, зачем кусати? Скільки ти? 160 чи 170? Потягнеш 170. Якщо б ми ту свинку просто важили у 5 місяців з італьянця була 124, вона була менша. Це я із менших важив. А так ці були, мабуть, тоді вже 130. Я думаю, ну хай навіть додали 30 кг за 30 днів. 160-170 должно бути у 6 місяців. Ну що тут балакать? Ну от. Що тут балгакать? Ну дивіться, друзі. Що тут балакать? Шість місяців. П'ятачок. П'ятачок це кабачок. О, монстряки які. Вони ж ще е, кажуться маленькими. Вони кажуться такими нездоровими на вид, але вони дуже тяжолі. Андрей завжди удивляється, каже, на вид дивишся, вроді би нездорово, кидаємо на веса 130, а на вид вроді би і не сильно. Тому що м'ясне, м'ясо тяжове і плотність самих свиней тяжова. Оцей кабанчик мені на ногу наступив, коли я їм насипав. Ну, а верху покриємо. І, мабуть, друзі, я так думаю, я ставлю... Е, ізауру оставлю на свиноматку. Вона така мені найбільше з усіх нравиться. Така крепка, ноги задні крепкі, передні ноги крепкі, е, туловище длинне, теж таке крепке, ну якась необична. Оставлю її, хай ну, хуже, я думаю, не буде. А п'ятачок це моєї жени любимчик, оцей, самий спокійний. І п'ятачок трошки ще остається. Ми його тоді у 8 місяців зважимо, як буде 8 місяців. І оберемо. Це ж я ніколи так довго не держу, до 8 місяців, до 7. Ну, вже ж думаю, подержу, покажу вам і в 6, і в 7. Ну, тобто у нас є повністю в 7 місяця вес. А цей до 8 додержимо п'ятачка, да. Він саме спокійний такий, до 8. Подивитесь, який вес у 6, у 7 і в 8 буде. Сейчас я этих пятимесячных покажу. Вот от этих. Эти то, конечно, покрупнее будут кабаки, но я вам свинок покажу самих. Тоже сравню. Мені теж інтересно. І пишіть, як ви думаєте, який вес буде у них в 5 місяців. У 4 в них був ровно 101 кг. Ми оцю важили, или цю, оту, по-моєму. вони то всі одинакові, а ну. Вони такі збиті, крепкі. Оце этим буде 5 місяців ровно. Ну, що 100, що 130 буде я думаю, це 100%, тому що 101 був у 4, плюс 30 днів це по-любому 30 кг. Ну, я думаю, буде чуть більше, ніж 130 у 5 місяців. По-любому. Оцю. Вони то всі такі крепкі, хороші. Ну просто ізауру оставлю, я її назвав ізаура. Ось вона необична така. Така масивна, кріпуча свиня. А -а Чого ви? Тяговий. И, кстати, давайте сразу сейчас покажу насчет кормушок сундучков. Дивіться, кормушка сундучок стоїть десятка три гвоздей і сотки. І дві арматурини. Все, все остальные доски, що валялися. На кормушку затрат, виходить, взагалі нема. Дивіться насчет розсипання корма. Покажи біля кормушки. Взагалі, навіть жми, ну, жми, жменьки нема. Ось такі мені подобаються кормушки. Я нагепав сюди 15-20 кг, їм вистачає на сутки. От, Немає навіть і і чуть-чуть. І так само давайте сюди пройдемо. Я просто к чому веду, що затрат на кормушку нема, а вона ефективна. А є таке бункерну кормушку купиш, а з неї висипається. Так само тут. Ну чого ви, чого? Так само тут. А ну, ходіть, ребят. О, ну тут взагалі ось теж. Хоч би десь якась, ну, і жменьки не розсипано, навіть жменюцький маленький. Оце, я думаю, результат по кормушці. І що мені треба, як обичному свиноводу, щоб з кормушки не висипалося і щоб менше потратити а чого ти так кусаєш? От ти побільше. Більше тих, так. Да. Ну ми важитимемо тих, я не буду більше. Тобто зважили одного порося самого здорового з клітки і кричать він. Так. Вони кругліші, да, такі? І кругліші, і вони і длина, і круг, і, і округлость. Це все м'ясні. Що ще не розказав, не показав. Ну, е, по конденсату. От дивіться, тут виходить... Ой, я тебе не трогаю, верка. Ось тут виходить дві самих насичені клітки. Оці. Правильно їх виходить? Там і тут. Дві самих насичених і тут самі Та чого ти? О, Тікай! І от. Конденсата нема, тільки пиль. Конденсата в сараї всю зиму. Там мені писав, ти зиму переживи. Зима вже закінчується, друзі. Конденсата нема. Почому нема? Потолок утеплений, стіни теплі. Ось і результат. В сараї тепло. Ну, якщо чесно, мені жарко в сараї. В сараї теплота. От у нас двері відкриті вже часа три, мабуть, да? От десь три часа відкриті двері з утра. Скільки в нас з відкритими дверями? 17-18. З відкритими дверями. А якщо я зараз двері закрию... Е, більше двадцятки. Це ми відкриваємо, ну, щоб свіжий воздух, бо вікна всі закриті. Три витяжки в мене відкриті просто на глухарь. Три. Також оце, типу, що мокре п'ятно, воно не мокре. Зараз я навіть покажу. Всі здорові три витяжки відкриті. І ви бачите, температура, яка е, ну, як в домі, як в квартирі, 20 градусів. Ось, зараз тут остану. Ось воно воно сухе. Це не вода, не не, е, не текло там своє збі з вати. Це просто такий е, осадок до цього аміака, як була одна витяжка з мочі, ну з усього. Це осадок такий е, сухий. Його навіть можу вимити, якщо... А вон воно і витирається. Воно не мокре. Тобто списали, що це, мабуть, мокре п'ятно. Ні. На потолку ніде нічого не висить, тільки пиль. Тільки пиль. От і сарай теплий, як він це показує. А якщо ще трошки додати от корма, звісно, тут буде взагалі ташкент. І я думав, три витяжки такі здорові, у мене кожна витяжка 63 на 63. Думаю, три витяжки, то воно ж витягне. Та нічого подобного. Воно витягує, тут от сморода немає аміака. І тут хорошо, тепло, ну така атмосфера хороша, ну приємна. І для поросят я не переживаю, якщо навіть я не замітив, вони самі порождались, вони не замерзають. Бігають, лазять. Я ж кажу, останній виводок ми. Е, опорос був, поросят шукали по всьому сараї. Думали, опоросилося три штучки, так? А жена ходить по сараю, світ не включала, ну ще так темненько було. Ой, чи криси бігають, а то поросят, поросята. Насобирали поросят по сараю, кинули і все, ото такі опороси. Ми на, там питали, що показуєте опороси. Ми показували опороси. Ну просто я на цьому не ділаю якогось такого хейта там. Е, ну, Вони самі поросяться практично, чуть-чуть там допомогти, де там що там контролювати. А так нема е, ніяких схожностей і що що показувати. Ну і показувати особо нічого. То ну, є там показують, усложняють, ну типа. Це тільки в мене так, а в других не може бути так. Ні, воно все дуже просте. Навіть е, якщо поросята не виходять, бувало таке приходилось витягувати. Ну це дуже-дуже в рідкому випадку. Це у 2% із 100. Так що то так. І то, якщо ставити. Ну, ну, ну видно, що попідростало, да? Я вже таку сам не зважу клітки. І ми як будемо важити? Ми будемо, е, Андрюха прийде, ізауру звісимо у клітки, а цю будемо вбирати і звісимо вже е, неживим весом. Чи цю, чи цього, ну яка різниця. Тобто оцю, мабуть. Так. Оцю? Ну цю, так. Да. Ну без різниці. П'ятачка то ми оставимо, до восьми хай буде. Ну коротше отак. І різниці нема, там э, багато хто каже, та це повезло, це случайність. Ні, вони всі так однаково ростуть. І то, і судя по ескам, я дивлюся, взагалі вони особо на кормі ніколи не сиділи, вони ростуть, Андрій зайшов, каже, а що з ними, що вони такі здорові. І сидять на нормі. Це такі діла. З витяжок капають капельки, тому що йде сніг. Там у мене сітка, сніг осідає на сітку і капає сюди. Ну воно нічого страшного, ну що там лишнє у канавки і сходить. Всім пока!